की बरदान देते हुए शंकर जी पार्वती के अनुसार परशुराम जी को आज्ञा अनुसार कलकी जी के महादेव की विधवत पूजा करके और स्थिति में श्री कृष्ण होकर महादेव जी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए मुस्कुराते हुए कलकी जी से कहा कि आपको द्वारा रजिस्ट्रो संसार में जो पड़ेगा वह प्रलोक में आप में सभी मनोरंजन सफल होंगे विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होगी ज्ञान को ज्ञान प्राप्त होगा और जो धनुर्विद्या में निपुण मिलेगी गर्म अस और सब कुछ जानने वाला बेरक है पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ऐसे ही भगवान कल की भगवान के माँ चमक वाली महंगरत्न तलवार प्रदान की वो शंकर पार्वती जी ने शंकर जी के जो अंतिम जी की कलकी जी की वरदान देते कैसे पार्वती जी कलकी भगवान को सुनाती उनको वरदान देते कल आपको सच्ची और कथा कल की भगवान की सुनाई बोलो कल शंकर पार्वती माता